بس هي بغداد وقرطبة كانوا هما المركزين ليه في الأماكن دي بالذات؟ علشان كان في ثقافات قبل كده عايشة كان فيه آه، فرس كان فيه بيزنطيين كان فيه يهود سوريان ناس عندها لغات وبيترجموا يعرفوا يوناني يعرفوا إغريقي هم دول الناس اللي كانوا بيترجموا انت تعرف واحد مترجم واحد كان عربي ما كانش عربي تعرف عالم من العلماء اللي انت عمال تفتخر بهم كان فعلا هويته عربيه هتقول لي آه، آه، ابن سينا هقول لك فارسي هتقول لي الغزالي حتى نفسه كان آه، فارسي هتقول لي الفارابي فارسي الخوارزمي فارسي <laughs>